Akkam jirtu daawwattoota keenya ani maqaan koo hojjetaa misoomaa Diinaa Olgeetaachoon jedhama. Amma kan argamnu godina Jimmaa aanaa Giiraa ganda Tumaa Xeessoo garee misoomaa xurri tokkoffaa yoo ta'u amma kan nuti ilaallu haala to'annaa mixii gaagura ammayyaadhaa fi cuunsaa irratti jiru qe'ee obbo Bultii Abbaa Jaaditti kan waliin ilaallu ta'a hordofaa. Kam jirtu? Kan bultan obbo Bultii? Akkam diinaa ol? Akkam jirta? Baga nagaan dhufte. Nagaadhaa? Tolee, obbo Bultii ani nagaadha. Guyyaa har'aatti beellama to'annaa mitii gaagura ammayyaadhaa fi ce'umsaa irratti jiru waliin ilaallannee wal beellamannee turre. Mee hojii maata jiru natti agarsiisaa. diinaa jira agarsiisuudhaaf. Duraa lafa kan inni filadhe. Achi kennaa filadhu marga wayii qabaayyan gajara kanaan ciree irraa qulleesse. Ergiin qulqulleessee ka'e zaappaa kanaanaan lafa kana daladalee wulqixxeesse. Egaan ergiin lafa kana wulqixxeessee ka'e mitira kanaanaan mattaree shikaala dhaabbadhe. Ergiin sibaa mattaree ka'ee shikaala dhaabbadhee ka'ee sibaaguu kanaan shikaala shikaala isaatti Egaan kana homteen qabadhee of bira kaadheef irraan seentimeetira shantama. Afaanis digdama kun walirraa bal'inni afaanii jechuudha. Boolloo lama hedduun immoo shantamannis oola. Akka kanatti ittiin akka inni wal jalaa na jalaa hin caalleefan kana meetiroon bira kaa'adhee ittiin hojjetaa jira jechuudha. Egaa doomaa yookiin qottoo kanaan boolloo kanaan ittiin goma'ee akkasitti ittiin goma'ee Eh, jedhee kanaafani kanneen kana fidee isaan qotuudhaa dheetan. Magaaziin kun jira. Magaaziin kun maaliif dhufe yoo jette eh, baargamoo ajjiru kanaa muree jechuudhaafan isa kana keessa bu'u. Madooshaa yookiin marteelloo jedhama kun kan homtiin qopheessee eh, fi bisimaaraan rukutee jechuudhaafan. Taansee kun lameeraa kanadha. Lameeraan kun maal fayyada yoo jette mixii akka nuliin darbineeyyii egaa mukicha isaa asitti dhaabbatee kutama rukutammaa bal'inni e, isaa kun seentimeetira soddoma akkanatti immoo digdamii shan. Asiin kun immoo lameeraa kana mura'ee feestaalii kanas hin mura kanaafani kan hin maqasee na fidde. Egaa bisimaarri kun gosa sadii saantimaa jechuudha. Saantima kudha lama, saantima sagal, saantima torba. Laastikii kana Maalifan qopheessee eh, amma akka inni karaa tokko ilma eega. Lammata immoo akka mixiin irra waliin baanee eega. Eh, amma mukti kun meetirii tokkotti kan inni murame. Feestaaliin kun immoo meetirii tokkoo saantima digdama irratti murame. Maaliif feestaaliin caalii hojjette jalaanis itti cabaa irra keessaanis itti cabaa. Akkas goonee 가지고 네 갈아띠 대사갈 지네 Figa, ila akan keessa ilmi jala waliin baanee fi. Meeshaan inni kanaan hojjechuudha qopheeffadhe kana fakkaata. bultoom. Haalli qophii meeshaa keessanii baay'ee kan nama gammachiisuudhaa fi amma immoo haala hojii maatasaa nutti agarsiisa. Sitti agarsiisuu nan danda'a. Muka gaagura lamaaf ta'u muka afur qopheeffadhee fi feestaalii keessa galchee waan qabuuf sitti agarsiisa. As godamee siin kun si mixee adee jechuudha. irraa sila immoo bisimarra si bichuudhaan walakkaa siitti jechuudha. Akkasii qonna. Akka mixeen keessa hin dabarfanneef jechuudha. Deebisu lamoo kun Isaan immoo kana mukti kun akkuma boolloommaa shantama jechuudha seentimeetira shantamaa. kun kunoo akkasitti rukutama faayidaan isaa marii kaalamanii akka walii dhiiseen sachooniidhaafi. kanarratti immoo riibraa rukutama kutama akkasitti jechuudha. hojii isin amma ammaatti nutti agarsiiftan baay'ee ajaa'ibsiisaa fi kan nama gammachiisudha. Garuu haa ta'u malee hojiin kun humna gaafata. Namas waan gaafatuuf amma ammaatti maaliif maatiin keessan yookiin warri keessan dhufanii maaliif sin gargaaruu hin dandeenye? Maal diinaa oolli hanuu kan hin hojjedhe hoo meerri qaqqabsiisaan jiru isiin immoo manaa dandeettii iyyuu hin qabdu nyaata dhugaatii iyyuu na dadhabaarti maal dandeessee isa bakkee na gargaarti. Tole obbo Bultoom. yaanni ammas inni kaaftanii sirrii miti. Sababni isaa dubartoonni hirmaachuudhaaf hojjechuudhaaf gahee guutuu akkuma keessan mirga qabu. Isaanis waan isin hojjettan hundumaa hojjechuu hin danda'u. Dhufanii hansin amma ammaatti natti agarsiisaa ooltan kana hunduma isaa isaanis qixa keessan beekumsa argatanii sin hojii kana qofaa irratti miti. Isaanis immoo hojii kana qofaa biti kan isaan hojjetan. Sababa sanaaf wal gargaartanii waliin hojjechuun dirqama keessan waan ta'eef asuma keessatti fudhadhaa ma ilaaltan naman qabda yoo ta'e mukuma kanallee yeroo murtan muka magaasii isinii dhiyeessuu danda'u akkasuma olaaltan hojii as keessatti hojjetame kana bakka bakkatti isinii mijeessuu waan danda'aniif isaanis si wajjiniin dhufanii hojii kana hundumasa baruu qabu. Kanaaf dubartoonni mana keessa qofaatti otoo hin taane duubatti illee gahee guddaa waan qabaniif isaanis akka dhufanii hojjetan gochuun dirqama keessanidha. Bareeda diinaa ol. Amma jechi ka'e cabsee na Duraan ituun akka kanatti hubadhee guyyaa tokkoof biran dhabsiisu ture. Amma immoo bakka jari jiranuu dhaqee waame fideen of gargaarsiisa. Yaa durbee jimmaa sirraan hafuunan tolfane eegi biirisee tumaa. Kutamee dhumeen booda gaagura kakaatti rakaama. E, Ga'a sireen kun kan gaagura sadiiti gaagura lama asiinaan kaafanamu. Obbo Bultuma. Hojiin isin amma nutti agarsiisaa turtanii fi barnoonni isin nu kenna turtan baay'ee bareedaa fi kannamatti namatti toludha. Bareedaa kana fakkaatu hojjechuun keessanii fi bu'aa guddaa fi waan baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef gammachuu koo ibsuun barbaada. Nagaataa nagaan tura. Akka kanatti dhuftee waanan waan an qabu narraa hubachuu barbaaduudhaaf galatoomii nagaan gali. Durbee Juwiyaa durbee hojii to'annaa mixii gaagura ammayyaadhaa fi ci'oomsaa irratti jiru hanga ammaatti kan nutti ilaalle kana fakkaata. Hojii kana keessatti dhimmoonni dagatamu hin qabne tokkoffaan akka gaagurri keenya taa'u dursinee adda baafannee bakka isaa qulqulleessu. Lammaffaan ishaalee baachisan kanneen akka kitii, qorqorroo laameeraa, muka baargamoo fi akaafaa, mitira, sibaagoo fi kan kana fakkaatanidha. Sadaffaan bo'ii qotuudha. Bo'ii keenya yeroo qonnu tokko afaan bo'ii seentimeetira digdama, boolli irraa gadee fageenyi isaa seentimeetira shantama, walirraa fageenyi bo'ii bo'ii gidduu jiru seentimeetira shantama, walirraa fageenyi qofoodhaa fi qofoo jiru seenta tokko tuqaa shanidha. Arfaffaan muka keenya chikaaliidhaaf qopheeffanne murachuu. Taansinee laaskitii meetira tokko fi seentimeetira digdamaan muruu. Muka keenya chikaaliidhaan muranne laaskitii sana keessa kaa'u. Sanaa booda deebifnee erga keenya dhaabnee booda irra keessatti qorqoorroo laameeraa mixii sana dhorku irratti rukutu. Booda gaagura keenya finnee warra keenya to'annaa mixii gaagura ce'umsaadhaa fi ammayyaa gidduu jiru salphaadhumatti to'achuu dandeenya. Daawwattoota keenya hojumaata armaan olitti waliin daawwachaa turre kana salphaadhumatti yoo hordofne gaagura keenya miti to'achuu dandeenya. Hammammaatti waan nu hordoftaniif galatni keenya guddaadha. Horaa bulaa.